Garde-moi, garde-moi. Garde-moi, garde-moi plus près de toi. Garde-moi, garde-moi. C'est très bien, raison pour laquelle il retourne tout autour, cherchant qui tala yesu okeli